অহা ছয় মে তাৰিখে অসমত একাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ সাতান্নব্বৈটা চাকৰি ফলাফল নিৰ্ধাৰণৰ আমি দিন নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ ছয় মে তাৰিখে একাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ সাতান্নব্বৈটা নিযুক্তিৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব ইয়াৰ ভিতৰত তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ টোটেল দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ এঘাৰ হাজাৰ তিনিশ ছিয়াল্লিছটা হ'ব যাৰ ৰিটেন অৰেল স্কিল চব হৈ গৈছে যাক আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট বুলি কোৱা হয় চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ চৈধ্য হাজাৰ দুশ একাশীটা এই পদকেইটাৰ ফলাফল ছয় মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী আৰু বন বিভাগত চলি থকা নিযুক্তিত পাঁচ হাজাৰ সাতশ ত্ৰিছটা পৰীক্ষাৰ ফলাফল পদৰ ফলাফলো ছয় মে তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগতো চলি থকা বিভিন্ন পৰীক্ষাৰ ফলাফল তৃতীয় চতুৰ্থ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ আদি সকলো সামগ্ৰী পাঁচ হাজাৰ সাতশ নিৰান্নব্বৈটা পদৰ ফলাফলো ছয় মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰা হ'ব শিক্ষা বিভাগত চৈধ্য হাজাৰ দুশ একচল্লিছটা পদৰ ফলাফল আমি ছয় মে' তাৰিখে ঘোষণা কৰিম এই গোটেইখিনি যোগ কৰিলে একাৱন্ন হাজাৰ তিনিশ সাতান্নব্বৈটা পৰীক্ষাৰ ফলাফল আমি ছয় মে তাৰিখে ঘোষণা কৰি দহ মে'ৰ পৰা বিছ মে'ৰ ভিতৰত কোনোবা এটা উপযুক্ত দিনত আমি গুৱাহাটীত ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তে খানাপাৰা ফিল্ডতে হওক বা সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামতে হওক এই নিযুক্তি পত্ৰসমূহ আমি বিতৰণ কৰিম কেবিনেটে এইকাৰণেই সিদ্ধান্ত লৈছে যে যোৱা কিছুদিন ধৰি প্ৰাৰ্থীসকলে ঘনাই ঘনাই সামাজিক মাধ্যমত কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব কেতিয়া ৰিজাল্ট দিব এটা প্ৰশ্ন আনি থকাৰ কাৰণে আমি এটা ফ্লেট ডেট কৰি দিলোঁ যে ছয় মে' তাৰিখে সকলোৱে ৰিজাল্ট পাব আৰু বাৰ তেৰ চৈধ্য কোনোবা এটা ভাল দিনত আমি নিযুক্তি দিম এই নিযুক্তিখিনি দিয়াৰ লগে লগে আমাৰ অসমত আমি ঘোষণা কৰা মতে চৰকাৰী চাকৰি নিযুক্তিয়ে বিৰান্নব্বৈ হাজাৰত ভৰি দিব ইতিমধ্যে বিয়াল্লিছ হাজাৰ ছশ দিয়া হৈছে চৰি চৌৰান্নব্বৈ হাজাৰত ভৰি দিব বিয়াল্লিছ হাজাৰ ছশ দিয়া হৈছে fifty one thousand four hundred দিয়া হ'ব গতিকে টোটেল নাইণ্টি ফ'ৰ থাউজেণ্ডত ভৰি দিব বাকী ছহেজাৰ থাকিব সেই ছহেজাৰৰো নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আমি জুন মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিম যাতে সেই ছহেজাৰো আমি দিব পাৰোঁ কিন্তু মোক বিভিন্ন বিভাগে কোৱা মতে আৰু এক হাজাৰ মান অৰ্টত পৰীক্ষা হৈ আছে আৰু ফলাফল দিলে হয়তো আমি ইয়াক নাইণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডলৈকেও লৈ যাব পাৰিম আমি অলপ চেষ্টা কৰোঁ